Γεια σας φίλοι μου. Σε αυτό το βίντεο θα σας παρουσιάσω πώς σχεδίασα ε, ένα δεντρόσπιτο το οποίο θέλω να κατασκευάσω στην αυλή του σπιτιού μου. Αυτό το βίντεο είναι μια σειρά από βίντεο που θα ακολουθήσουν που θα δείχνουν βήμα-βήμα πώς κατασκευάστηκε αυτό το δεντρόσπιτο. Θα βλέπουμε το δέντρο το οποίο το έχω φτιάξει τρισδιάστατο και είναι όπως βλέπετε εδώ τα δοκάρια στήριξης της βάσης ε, του δεντρόσπιτου. Εδώ είναι τέσσερα ξύλα, τα οποία θα το πεθούν τέσσερα από πάνω. Και αυτή θα είναι η βάση του δεντρόσπιτου. Πάνω σε αυτά τα ξύλα θα τοποθετηθούν τα σανίδια του πατέμωτος και τα πλαϊνά σανίδια, όπως βλέπετε. Οι τείχοι του δεντρόσπιτου θα αποτελούνται από κορμούς δέντρων Βλέπετε αυτός είναι ο άσπλα στίχος. Θα δούμε και από κοντά. Εδώ είναι ο πίσω τείχος ο οποίος έχει, θα έχει ένα έτομα στο πάνω μέρος του για να κατασκευαστεί η ρίχη στέγη. Βλέπετε. και εδώ είναι ο άλλος, ο υπόλοιπος, ο άλλος ο πλαϊνός τείχος, έτσι. Ποιος είναι αυτοί οι δύο πλανήτη είναι ίση μεταξύ του το ύψος, είναι περίπου 1,5 μέτρο ύψος και στο κέντρο υπολογίζω γύρω στα 2,20 να έχει η κορυφή του δεντρόσπιτου. Εδώ είναι ο μπροστινός τείχος, στον οποίο θα δείτε σε λίγο, θα τοποθετηθούν ε, μία πόρτα και ένα παράθυρο τα βλέπετε θα είναι μια πόρτα ξύλινη η οποία θα κατασκευαστούν και, και αυτά θα κατασκευαστούν από μένα το, η πόρτα και το παράθυρο βλέπετε μια μακρινή εικόνα και πιο κοντά τώρα τα κάγκελα βλέπουμε που θα έχει οπωσδήποτε γιατί θα είναι επικίνδυνο για τα παιδιά και η σκάλα που θα γίνει απέναντι ακριβώς από την κυρία Ισοδότη Πόρτα. Επίσης εδώ είναι τα δοκάρια που θα αποτελούν τη, τη στέγη, τα οποία θα, είναι, θα αποτελούνται από τα ίδια ξύλα. Θα τα έχω κάνει διαφορετικό χρώμα μόνο και μόνο για να ξεχωρίζουν, ε, να φαίνονται στο σχέδιο. Και το κεντρικό δοκάρι το οποίο θα, είναι, θα τέμνεται από το, από το κορμό του δέντρου. Το δέντρο όπως είπαμε δεν θα το αγγίξουμε μέσα, θα υπάρχει μέσα στο δεντρόσπιτο. Και η σκεπή ε, επάνω η οποία θα γίνει ε, πιθανότατα με, με ξύλινα κεραμίδια τα οποία θα κατασκευάσω ο ίδιος. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα του σχεδιασμού του δεντρόσπιτου. Ε, το ύψος του δεντρόσπιτου από το, του από το έδαφος θα είναι γύρω στα 2 μέτρα ύψος και ίσως ε, τοποθετήσω και μία τσουλήθρα και κάποια άλλα παιχνίδια τριγύρω από το δέντρο, αλλά για την ώρα η βασική ιδέα είναι αυτή. Να το δούμε λίγο και από μέσα πώς θα είναι. Βλέπετε μέσα θα υπάρχει ο κορμός του δέντρου ο θα καταλαμβάνει κάποιο χώρο αλλά νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερο και πολύ πιο όμορφο να είναι ο κορμός μέσα στο δέντρο. Αυτό είναι το δεντρόσπιτο. Ε, όπως είπαμε αυτό είναι ένα βίντεο, το πρώτο βίντεο μιας σειράς βίντεο που θα ακολουθήσουν και θα δείξουν με κάθε λεπτομέρεια πώς κατασκευάστηκε αυτό το δεντρόσπιτο. Ελπίζω να, το, να σας αρέσει και μείνετε συνδεμένοι στο κανάλι μου για να δείτε και τη συνέχεια. Γεια σας από μένα για τώρα.